para candere hoy e giunge una blanquita Ne ni juntita Marece motere Grejo el en Ere bakua llena. Aseco siempre blanquita corta candere mi Winami mindobe Amonero se Asikushero pamime Nakemo ay añanu Sekeme que Enyemo queme y de tetaseme tan guitarra por amor Y arriba cuenta una vez en el coape Nere hijo intenta maero ajá el vive Marico era José mo pensaba y pajape y coja kojawi se ya seca tuete Me coente O Ojo soy que acá Marambi, en Ojaza, Onere, Noi. Ayuya, Vitaere, Mamón, Pasea, Iguata, buscaré Cuena, que ve. Mae, Masu, todo. Y que siga las volcas, amigos.

ayuda, a que tu gallo zapucay, allá que otra mante querida, ese corazón con no aguantar. Allá que otra mante querida, ese corazón con no aguantar. Adiós lucerito arriba, adiós lucero fuera, por el enemigo de putama, otro interés será. Adiós lucerito arriba, adiós lucero fuera, eso. Escribirle una carta, de con te De guerre conmigo tu amante, se interesará De guerre conmigo tu amante, se interesará Adiós lucerito, adiós lucero Por Ora que no dico deputata, ora te ne dico sarà Adiós lucerito, adiós saben dar Me pudriste la campana porque se ligó ya jamás hasta la tumba y de mi alma Porque se ligó ya jamás hasta la tumba y de mi alma Ay, oh, lucerito alma, ay, un oh, lucero por Porque no me encontré puto de mi goza Ay, oh, lucerito alma, ay, un lucero por Muchas gracias